hazinimdir Yarıtkan tira şamım Barkı ağ ki ateşin فرحتي ولو شي جب هجران جگر کا نیل همرنگ در طرف جایم یراو سنگین دمیسن سیمن ایشو کدل هایم اگر از میرا اسم شوقی ما يعوزي يشكبت تتشمع صوت بنار حاصل Yolumda terk cavnet Hiç yemezsin بحر يوم يكسعه يديش آلي تطب سلبت مريض يعرف الله ما استجيت volup sair emesler Yağları üretir zavrak Cehanen ağları ves Hünde aciz kilgi mudişek Şüperde vào ăn chạc anh xin xin nhau rem nhau đi